Es wird so ablaufen, dass ich 45 Minuten wird reden äh, dann wird Frau Professorin Miriam Ecker von der Uni Bern reden. Und am Schluss machen wir eine Arbeitsgruppe, die betreut austauschen zu vier Themen, dass wir ein bisschen in Diskussion hineinkommen. Ähm, ganz kurz, äh, wer hat Bitcoin für euch? Ah, oh, okay, gut, sehr gut. Wer hat Ether? Alles paar gut. Äh, also. also. Wer weiß, wie äh, die Blockchain selber funktioniert? Alles paar. Oh, gut. Ja. Ich kann nur das, ich kann nur das noch erklären. Gut. Äh, dann gehen wir ein bisschen mehr auf. Äh, wer weiß, wie eine Hash-Funktion funktioniert? Blöd, <laughs> gut. Dann gehen wir ein bisschen mehr aufs Gesellschaftliche ein. Ähm, Reiseberichterstatter in der Mitte von der Wüste hat einen Bericht geschrieben äh, und muss bezahlt werden. Äh, wenn man dem Geld schickt, ist es relativ kompliziert vor Bitcoin. Es geht drei Tage, kostet relativ viel. Ähm, äh, es war etwas Schwieriges. Gewesen. Äh, die beiden Menschen, die beiden Frauen auf der Flucht vielleicht, vielleicht auch nicht, aber sie sind ganz klar eine andere Gruppe von Menschen. Das ist ein, ein weißer Mann, der gut vernetzt ist und, und reich. Und, und die beiden nicht. Sie hat das gleiche gleichen Recht haben, wie kann sie, wie können sie Werte transferieren global. Das sind Fragen, die viele Leute beschäftigen. Äh, ein Problem, das noch nicht gelöst ist, war für Das dritte Problem ist, äh, Balthasar Glättli hat es auch angesprochen, wie kann ich, Copy, wie kann ich verhindern, dass Copy-Paste an ein Musikstück oder einen Film digital äh, kopiere, dann habe ich zwei, gebe es meinem Kollegen, wie kann ich verhindern, dass das passiert. Und dann eine grundsätzliche Frage, was ist überhaupt Geld, was sind Werte, etwas, was oft vergessen ist, Geld wird auch, ist eigentlich auch ein Mittel für Macht zu institutionalisieren, Äh, das alles ist im Wandel. Und ich möchte euch, bevor ich anfange, einen Gedanken erzählen. Äh, eine Geschichte. Ich war in Elba in der Ferien mit meinen Kindern, meiner Frau und meiner Mutter. Wir sind alle zusammen in die Ferien gegangen. Und dann sind wir, äh, sind wir gefahren und dann sagt meine Mutter, «Oh, das ist ein Steinbock!» und, und meine Mutter sieht nicht so gut und sie hat die Brille nicht angegangen. Ich sagte, «Ja, super, Steinbock, sicher nicht.» Und wir haben alle ausgelacht. Wir sind heimgekommen von der Ferien und dann habe ich recherchiert, Google geschaut, äh, Elba Steinbock. Natürlich gibt es Steinbock auf Elba. Das Interessante daran ist aber, und das denke ich, das ist ganz relevant äh, gesellschaftlich, ist, ich glaube Google mehr als meiner Mutter. <laughs> Und das ist wesentlich, es macht uns lachen, oder? Es macht uns lachen, aber, aber das ist etwas, und wir gramseln jetzt ein bisschen, ganz ehrlich gesagt, oder? Äh, es kann gut sein, aber es kann schlecht sein, aber das ist eine Tatsache. Die Gesellschaft wird verändert durch Maschinen und Prozesse. Äh, wenn ihr alle Bitcoin kennt, dann muss ich das nicht alles erzählen. Eben, äh, Bitcoin und all die Kryptowährungen, ganz viel, die haben viel Wert, das ist schon wieder veraltet mittlerweile. Das sind ganz grosse Zahlen, ähm, das sind Milliardenbeträge, ich glaube es 93, und da kann man natürlich auch diskutieren, ist es wirklich so viel wert, weil das meiste von der Bitcoin wird gar nicht, ist wahrscheinlich verschollen Zahlen auf, auf Kompis oder Satoshi ist auch schon tot. Also hat das wirklich so einen Wert oder nicht? Was aber zentral ist, ist die Grössenordnung von diesen Werten. Oder? Es ist doppelt so groß als Tesla. Das ist, das ist relevant und Tesla ist überwertet in den Augen von vielen Leuten. Also äh, äh die Wertigkeit ist gross. Es hat ein äh, messbarer Wert, der hoch ist. Es ist auch höher als Netflix. Und Netflix ist jetzt in, einem von diesen Branchen, die ich arbeite, ganz relevant. Äh, und wenn man es ein bisschen visualisieren das ist auch schon wieder veraltet. Da wenn wir so sieht, so sind die Blöterli, Bitcoin ist mittlerweile so gross. Aber, und, aber es ist einfach so, und das ganze Geld, das ist, ist auch immer noch halt äh, äh quadratisch, was äh, Ding sind. Aber es ist relevant. Das ist, das ist das Signal von dem. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, äh, äh, äh, all die Kryptowährungen oder, oder Bitcoin insbesondere, das ist etwas, wo Leute untereinander, so, das ist ein geschlossener Kreisel, wo Leute, äh, äh, Kriminelle oder wer auch immer, oder, oder, oder innovative Leute äh, untereinander austauschen und es hat keine Relevanz zu der reellen, Wert, der reellen Welt. Und ähm, da möchte ich ganz kurz das da zeigen. Ich weiß nicht, wie ich das machen muss. Muss ich das machen? Ja, genau. Ähm, das da hier ist, was jetzt gerade passiert auf der Bitcoin. Das ist eine Visualisierung von der Bitcoin-Blockchain. Das sind die Transfers, die jetzt gerade passieren. Und wenn man schaut, die roten ist weniger als 6'000 Dollar. Die blauen, das ist, äh, was macht das? 6, 100 äh, mal 6'000, 6. Das ist viel. 100 mal 6000, oder? Das ist viel. Äh, und, und die blauen, äh, genau, das, ist, ist als Millionenbeträge, die jetzt permanent am, am, Transferieren sind. Das ist eine Visualisierung. Jetzt kann man immer noch sagen, gut, das ist viel, aber eben geschlossen in sich. Und dann kann man sagen, ja, nein, man kann auch visualisieren, was die Exchanges, die Börsen, die Fiat-Geld, also US-Dollar oder Schweizer Franken, jetzt gerade nehmen und austauschen in, in Bitcoin. Das ist, läuft jetzt seit 18, 18 Minuten, das ist jetzt da gerade passiert in dieser Zeit. Man kann es schön visualisieren, ganz lange ist da nach China auch geflossen, ich weiß gar nicht, wunder, wo das jetzt hergeht. Aber es ist, einerseits sind es grosse Werte und andererseits ist es wirklich ein Austausch, der zwischen diesen Wertkreisen stattfindet. Also das, das sind Flüsse, die unsere Geldflüsse langsam aber sicher beeinflussen. Äh, das sind die beiden Informationen, die relevant sind aus meinem äh, Verständnis für, für das Verständnis von Bitcoin. Schauen, ob ich das wieder herbringe. Und Blockchains. Wo bin ich? Ah, so also gut, der hat... Nach einer Geschichte... Ähm der, äh, Erfinder von, von, von, Bitcoin, Nakamoto Satoshi, Satoshi Nakamoto. Wir wissen nicht, wer das ist. Da hat man auch ein White Paper geschrieben am 1. November 2008, glaube ich. Äh, es gibt auch Untersuchungen von, von, Universitäten sogar, die schauen, je nach Sprache und so, was könnte das für ein Mensch sein. Ist es wirklich ein Mensch? Ist es eventuell eine Organisation? Man geht davon aus, es ist äh, jemand, der in Nordamerika gewohnt. Ich glaube, man hat sogar analysieren auf welcher Seite, wenn man davon ausgeht, dass durchschnittliche Verhaltensweisen sind, wie das die Leute äh, arbeiten am Mail. Aber man weiß es nicht. Es könnte auch eine Institution sein. Ist natürlich für die Geschichte von der Krypto-Bewegung. Äh, äh, äh, so ein Heilsbringer ist natürlich auch, auch gut fürs Marketing. Marketing ist zentral. man hätte es nicht besser können planen für das Marketing jetzt bei Bitcoin. Was relevant ist, es ist als Reaktion auf die globale Finanzkrise gewesen, und nachher hat er etwas gemacht, was heute offenbar Standard ist in der Kryptoszene. Man schreibt mal ein White Paper, wo man äh, schreibt, äh, ähm, was der Plan ist. Code ist realisiert worden relativ früh und nachher, was, was auch als Signal relevant ist, schon relativ früh, also das sind vor fünf Jahren, sind, sind Venture-Kapitalisten eingestiegen. Also es ist äh, nicht nur etwas für, für, für, kriminelle Leute, sondern auch Leute, die sehen, oh, das ist, da, da ist etwas drin, das ist Zukunft. Eine weitere Geschichte, die natürlich für die Verbreitung von, von Bitcoin äh, äh, absolut relevant sind, sind äh, Bitcoin Pizza Day. Das ist am 22. Mai. Da ist es darum gegangen, wo das Bitcoin ist entstanden ist, dass die erste dokumentierte Transaktion von Bitcoin gegen war. Äh, und das hat, hat äh, Kader hat für für zwei Pizzen 10.000 Bitcoins gezahlt. Jetzt muss man dann noch 3 Null anhängen und mal 6. Und es ist, äh, was ist es, 60 Millionen Dollar, ist ja gleich. Das ist auch die teuerste Pizza. Und das wird gefeiert in der Szene an diesem Bitcoin Pizza Day. Ein anderes auch wieder marketingrelevantes Beispiel, auch zum zeigen, dass das wirklich einen Einfluss hat im richtigen Leben. Starbucks hat relativ früh, ich weiß das Jahr auch nicht mehr, hat die so Kundenkärtchen gemacht mit, ähm, mit Bitcoin, wo man mit Bitcoin können zahlen Attraktiv auf verschiedenen Gründen. Erstens haben sie darauf spekuliert, mit gutem Recht, <laughs> dass der Bitcoin-Preis steigt. Sie haben, glaube ich, 30 oder 40 Prozent auf die Karte, haben relativ viel, vielleicht sind es nur 20, aber wesentlich mehr, als sie verdienen. Sie haben ihre Zielgruppe ganz eng können definieren weil sie genau gewusst was für Leute das sind ist eine riesen Erfolgsgeschichte geworden. Äh, wichtig zu wissen ist, Bitcoin ist nicht gleich Blockchain. Blockchain ist Technologie. Bitcoin ist die erste Anwendung. Da schauen wir nachher ein bisschen rein. Was ist Blockchain? Und jetzt habe ich hier zwei Bilder her, die ich relevant finde. Wenn mir jemand hat gesagt hat, von fünf bis sechs Jahren, das menschliche Paarungsverhalten wird wesentlich beeinflusst von Maschinen und Prozessen oder von einer App, hat ihn ausgelacht. Es ist aber eine Realität. Und das ist auch dokumentiert, auch wissenschaftlich. Tinder beeinflusst das menschliche Paarungsverhalten. Wir werden als Menschen wieder beeinflusst von Maschinen und Prozessen. Wir lassen das zu, wir wollen das auch bis zu einem gewissen Grad. Und die ganze Thematik um Facebook kommt Bubble und der Einfluss, wo, Facebook hat, auf soziale Strukturen relevant. Also Blockchain geht auch in die Richtung. Erstens ist die Lösung von einem Problem. Ich habe diesen zwei Frauen global ganz schnell den gleichen äh, Betrag überbeamen wie, wie dem weißen Mann mit Krawatte. Äh, eben, es ist ein Online-Bezahlungssystem, für das ist ursprünglich gedacht worden. Es ist aber auch ein technologisches Verfahren. Man hat immer das Gefühl, ja, es ist, es ist, etwas, es ist eigentlich nichts anderes als eine Ingenieursleistung. Alle Sachen, die es dazu braucht hat, hat es äh, schon viel vorher gegeben. Äh, es ist ein dezentralisiertes Konsenssystem. Das finde ich ganz zentral. Es geht um Konsens ganz viele Leute die zusammen etwas beschließen, wo sie sagen, wir haben Konsens über etwas. Und es ist dezentral. Also es ist nicht äh, eine Firma, die sagt, wir machen etwas. Es gibt auch keine Hotline von, von Bitcoin oder von, von, Ethereum oder von irgendeiner äh, Blockchain. Es ist ein Konsenssystem, wir gehen da noch rein. Es ist aber nichts anderes als ein Milchbüchli. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Bitcoin ist einfach ein Milchbüchli. Es ist ein ganz gutes und es ist ein attraktives Milchbüchli, weil es kann es niemand verbrennen kann, aber es ist letztlich nichts anderes als ein Milchbüchli. Ethereum ist ein bisschen funkiger, weil man es programmieren kann, ähm, aber, aber es ist nach wie vor ein Milchbüchli und nachher, äh, es ist asymmetrische Kryptographie, das wird nachher technisch sehr interessant und das finde ich viel wesentlicher. Es ist ein Wertetransfersystem. Man kann jetzt sagen, gut, man kann auch das messen in Dollar oder in Franken, aber es ist viel wesentlicher. Es gibt Blockchain-Sachen, wo eben Leute staken, was um viel mehr geht als um messbare Werte in Franken oder, oder Dollar. Was darum geht, um Reputation, es geht um Identität, all diese Sachen kann man, kann man thematisieren mit Blockchain-Sachen. Und jetzt kommt das Einzige, was ich relevant finde von, von, von meinem Input, egal was ihr mitnehmt, äh, das hier ist zentral. Die Blockchain-Technologie macht, dass die Menschen äh, Vertrauen delegieren an Maschinen und Prozesse. Das ist das, was passiert. Ich brauche keine Bank mehr, brauche keine Versicherung mehr. Vielleicht brauche ich noch ein bisschen Staat, wahrscheinlich schon. Aber ich delegiere Vertrauen an Maschinen und Prozesse. Und das ist ganz, ganz krasse Implikation. Das wird einen Einfluss haben auf unsere gesellschaftliche Entwicklung. Wie schnell das es kommt und wie der Disput wird sein zwischen Organisationen, die zusammen auf anderer Ebene, äh, zusammen auf anderer Ebene müssen organisieren müssen, das wird die grosse Herausforderung sein. Aber das Vertrauen müssen wir nicht mehr in Institutionen haben. Man kann alle Fragen, was um Vertrauen geht, mit Blockchain-Technologie lösen, die meisten einmal. Historischer Kontext und Bedeutung finde ich auch noch ganz wichtig, wenn wir anschauen, was passiert mit einer Blockchain, ist, eben, wir haben nicht mehr ein, ein, ein Zentralsystem mit einem Server oder einer Bank, die sagt, äh, du hast so viele Milchbüchle, sondern wir haben ganz viele Leute, die gleichzeitig alle die Milchbücher mitführen. Und was ist das eigentlich? Wenn man anschaut, die Menschen, wie sie gelebt haben, die letzten, ich weiß gar nicht, 26'000 Jahre, oder wie lange gibt es Menschen, die Grössenordnung, haben ganz lange die Menschen in kleinen Gruppen gelebt, 60 bis 80 Leute. Kann man alles gut regeln untereinander. Sobald man aber eine grosse Organisation haben, ein Reich haben, 10'000 Leute, eine Million Leute strukturieren und organisieren und das Zusammenleben strukturieren, brauchen wir vier Sachen, um das zu organisieren. Wir haben lange dezentralisiert gelebt, kleine Einheiten. Nachher hat's, das ist mit der Agrarisierung gekommen, mit dem Weizen eigentlich, kann man sagen, hat es die Möglichkeit gegeben, grosse Reiche zu schaffen und dann hat es zentrale äh, äh, Gesellschaften gegeben, nur in den letzten 6000 Jahren. Und ich behaupte, oder ich gehe davon aus, oder es gibt so in der Community auch ein bisschen den Glauben, es gibt wieder eine Dezentralisierung von Gesellschaft, wo eben die Leute in Bubbles leben, aber nicht nur bezüglich Informationen, sondern ganz viele Sachen. Warum das so ist? Es gibt vier Säulen, um äh, grosse Reich zu strukturieren. Man braucht vier Säulen, um das in Kontrolle zu haben. Man braucht äh, äh, Kontrollen über Information. Die Information ist aber auch dezentralisiert worden. Mit dem Druck äh, hat eine Revolution bei, äh, bewirkt. Natürlich das Internet sowieso. Es gibt immer so ein Revolutionen, wenn eine von diesen Säulen fällt. Also Kommunikation ist dezentralisiert worden. Das hat einen Einfluss auf die vier Säulen. Das heisst, eine ist, ist weg. Nachher äh, Recht, da verstehe ich nicht zu wenig, aber in meinem Verständnis einfach, was ich wahrnehme, ist, Amazon und Google zahlen Steuern zu Dublin. Als Firma kann ich entscheiden, ich kann online innerhalb von einer Viertelstunde äh, e-, e-, E-Residency in Estland auftun. Habe ich gemacht, kann ich dort Geschäfte. Ich kann in äh, Vanuatu das Geschäft auftun und habe alle Möglichkeiten, Blockchain-Lösungen zu machen. Kann ich alles online machen, relativ kurze Zeit. Also, wenn ich entscheiden will, welches Recht ich brauche, das ist dezentralisiert. Also die zweite Säule ist auch weg. Nach einer Produktion. Die dritte Säule zum grossen Reich kontrollieren oder strukturieren, ist, ist die Produktion. Energieproduktion wird auch langsam aber sicher dezentralisiert. Äh, es ist noch nicht so gut wie jetzt die Information, aber findet statt. Aber auch die physische Produktion mit 3D-Drucker. Ich habe mir von Adidas, glaube ich, gibt es äh, eine Lösung, wo ich für wenig Geld Schuhe drucken mit einem 3D-Drucker. Also, bei der Produktion haben wir auch Dezentralisierung gehabt. Die einzige Säule, die bis 2008 noch war, war die Säule des Finanzwesens. von, äh, Respektive, man hat ähm, äh, äh, äh, Zentralbanken braucht. Ich war am Paneltag mit dem Vizedirektor der Schweizer Nationalbank und, und er sieht das völlig ein und er sagt das auch. Aber, das war vorher. Gewesen, aber er findet eben, Bargeld ist fast gleichwertig wie, muss mich korrigieren, wenn ich es falsch sage. Auf jeden Fall, er, er, er sagt auch, aber er behauptet, wir können das auch anbieten als Zentralbank. Bin nicht ganz der Meinung mit dem. Aber was wichtig ist, Finanzwesen war immer zentralisiert. Wir haben uns geeinigt auf irgendeinen Standard. Dann haben wir ein Stück Papier vertraut. Der Goldstandard ist schon lange weg, Ich glaube äh, es mehr als 50 Jahre her. Äh, äh haben das Papier vertraut. Dann haben wir an eine Firma vertraut. Aber es sind auch nur Zahlen, digitale Zahlen. Und man kann argumentieren und sagen, ja, Bitcoin ist eigentlich auch nur digitale Zahlen. da muss man aber ganz klar sagen, nein, Bitcoin war insofern eine Revolution, gewesen, dass es eben dezentralisiert wurde. Das Milchbüchlein wird nur mehr an einem Ort aufbewahrt. Und wenn es ausbrennt, ist das Milchbüchlein weg. Und wenn der Server gehackt schlecht ist, dann kann ich es lesen, sondern im Gegenteil. Es ist okay, dass alle ins Milchbüchlein schauen können. Es ist, liegt überall herum, dezentral verteilt, überall alle, die an diesem System mitmachen, haben ein Milchbüchlein und können gleichzeitig hineinschauen, wer was hat und wer was macht. Also die vierte Säule ist auch weg. Das heisst, wir sind im Begriff, äh, äh, eine Gesellschaft zu dezentralisieren. Das ist das, was ich glaube, ähm, findet statt. Und darum ist Bitcoin so relevant gewesen und darum sind Blockchains so relevant. Und wenn man sieht, was in der Schweiz jetzt gerade passiert, es brummt wie verrückt und die Schweiz probiert sich wirklich zu positionieren äh, als, als, als Hub, wo, wo man gut reguliert etwas machen kann und die Innovation vorantreiben ähm, Was passiert als Konsequenz ist, die Monopolisten werden zu Mitbewerbern. Das ist einfach die wesentliche Konsequenz äh, und das findet in ganz vielen Bereichen statt. Ich habe das nochmal visualisiert, was passiert. Eben, äh, Wertetransfer werden nicht mehr zentral über einen Intermediär gehen, sondern alle, die diesem Netzwerk machen, können da teilnehmen. Wenn man es in einem anderen Kontext anschaut, ähm, Innovationstheorie, Bitcoin ist eben eine disruptive Innovation. Es ist nicht, ich habe nicht eine Waschmaschine und ich mache die Waschmaschine ein bisschen besser, sondern sondern ihr findet äh, äh, äh, eine Toilette zum Beispiel mit Spülung, das hat es auch nicht gegeben, das ist disruptiv. Wir finden etwas ganz Neues. Die Konsequenz daraus ist eben, wir wissen den Markt noch nicht. Wir, wir haben ein Spielzeug oder ein Werkzeug oder etwas, das da ist, wo wir noch gar nicht wissen, was, was, was die Möglichkeiten sind damit. Das ist ähnlich wie, wie, wie am Anfang vom Internet. Ah, ich habe mit dem, mit dem ähm, äh, äh wie Generalkonsul in Südafrika geredet, als ich war an einem Filmfestival war. und, und habe ihn gefragt, was war deine erste E-Mail oder deine erste Begegnung mit E-Mail? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe mir, ich habe mir selber etwas gemailt. Oder? Und, und das ist dann so, ah, ja, Moment, äh, äh, wir haben etwas, aber wir wissen es nicht, wie wir brauchen. Und was passiert, wissen wir alles noch nicht, glaube ich. Es hat Leute, die vorausdenken und bezüglich Innovationstheorie wird es auch wieder so sein, dass wahrscheinlich nicht die beste Lösung sich durchsetzt, sondern die mit dem besten Marketing. Da kann man davon ausgehen. Äh, um es ein bisschen visualisieren, äh, äh, eben, wir, wir haben da irgendein Geschäftsmodell, irgendetwas passiert und dann gibt es eine Welle und wir machen irgendetwas anderes. Und auch in diesem Zusammenhang, viele reiten natürlich auf dieser Welle. Es ist ein enormer Hype, bin ich völlig einverstanden. Ich habe den Arm gebrochen, was mache ich? Ich mache eine Blockchain-Lösung? Nein. Es, es, es, für alles braucht man irgendeine Blockchain-Lösung, das glaube ich nicht. Äh, aber, aber äh, wie gesagt, der Unterschied zwischen disruptiver und, und, und äh, fortschrittender äh, Innovation ist wesentlich. Und Blockchain gibt eben enorme Werkzeuge und es ist noch schwach reguliert. Der Term ist schwach reguliert, es ist nicht unreguliert, es ist schwach reguliert und man hat total viele lesige Spielzeuge, die man, die man jetzt brauchen kann. Noch etwas kurz zu, zu, zu Transferzeiten. Wenn ich jemandem über Blockchain etwas überbeamen eine Million, ich bin jemandem eine Million über. Es geht relativ schnell. Ich kann das in 20 Sekunden erledigen. Aber umgekehrt, also es ist mal super schnell im Vergleich zu klassischen Transaktionen. Aber umgekehrt fühlt es sich extrem langsam an. Wenn ich mit bin mit meinem Handy oder meinem Sohn und er gamet und er drückt, dann will er, dass es passiert. Ja, die 20 Sekunden warten. Also da, das, die User Experience und, und das User Interface, das sind Sachen, wo, wo, wo noch so ein bisschen Disparität sind, wo man das Gefühl hat, ja, man ist jetzt viel schneller, aber nein, man ist eigentlich gar noch nicht schnell. Oder wenn ich irgendwie 2000 Stutz mit Bitcoin über, über beame und dann eine halbe Stunde muss warten und in dieser halben Stunde frage ich mich, wo, wo, sind die 2000 Franken, oder? Das ist so, äh, also die, die Sachen sind noch nicht geklärt und wenn die Leute sagen, es geht schnell, richtig, es geht schnell, aber es geht eben auch langsam. Das ist, die Erwartungen sind mittlerweile einfach auch viel höher. Das ist äh, ganz relevant, wenn wir schnell auf die Tour spicken. Äh, wie funktioniert der Blockchain? Soll ich es gleich mal schnell zeigen? Äh, wer kennt das, äh, die Animation von Anders? Wer kennt die? Okay, äh, also äh, Hash ist nichts anderes als eine Quersumme. Ich habe Zahl 44, ist erklärt für die, was nicht wissen. Ich habe Zahl 44 und Quersumme ist 4 plus 4, gibt 8. Ich habe Zahl 53, 5 und 3. Quersumme ist die Zahl, das zusammen, gibt auch 8. Ich habe Zahl 62, äh, äh, 62, gibt 6 und 2, gibt auch 8. Also Quersumme, Hash ist vereinfacht gesagt eine Quersumme. Wir machen nicht mehr, dass das Modell innen ist und das irgendwie verwursteln, kommen wir auch unter etwas über. Wichtiger an der Quersumme ist, wenn ich 8 habe, weiß ich nicht, ob es 44 war, ich weiß nicht, ob es 62 war, ich weiß nicht, ob es 71 war. Wenn ich Quersumme mache, kann ich nicht zurückschließen. Also von da oben runter ist nur in eine Richtung. Unten rauf geht nichts. Jetzt habe ich da irgendein Dat, ein Datum. Ich kann da 17 schreiben oder ich sage, Toni ist in Bern oder so. Toni ist in Bern. Und ihr seht immer, wenn ich da etwas schreibe, tut sich unten etwas ändern. Das seht ihr. Das ist der sogenannte Hash. Ich kann da die ganze Bundesverfassung rein tun. Der Hash ist immer gleich lang. Das ist die Eigenschaft von diesem speziellen Hash. Also die Quersumme ist so gemacht, dass das immer gleich lang ist, egal was da drinnen ist. Und es ist auch so gemacht, dass wenn ich da nur etwas etwas ganz Kleines ändern, wenn ich da schreibe Toni und dann ah nein, ich das jetzt gleich ändern, dann ist das wesentlich anders. Also das ist das spezielle Funkigen an dieser Quersumme. Jetzt mache ich den nächsten Schritt. Jetzt sage ich, ja gut, ich möchte noch ein bisschen mehr Daten verwursteln. Ich möchte die, Quersumme noch ein spezieller machen. Ich sage, also gut, ich möchte jetzt noch einen Block haben, ich möchte eine Blockchain machen, das weiß ich vorher nicht, aber ihr wisst jetzt schon, also darum nehmen wir, machen einen Block und das ist jetzt der erste Block, darum sage ich Nummer 1 ähm, und nachher habe ich da das Datum, wo ich drin schreibe. ähm, der to Toni äh, zu Miriam äh, 5 Dollar oder so, keine Ahnung. Äh, 5 Fuß. Und jetzt seht ihr, äh, ähm, es ist rot geworden, das hat einen bestimmten Grund. Also ich tue das da und das da, und jetzt tue ich noch zwei, etwas Drittes dazu. Was ich auch noch verwursteln Wenn ich jetzt hier schaue, wenn ich hier auch noch ändere, aus dem ein 9 mache, dann seht ihr, es ändert sich unten wieder. Und jetzt sage ich, und ich, und, äh, ich, sage, ich behaupte jetzt, der äh, Satoshi Nakamoto hat das Verständnis von Ästhetik gehabt. Ich sage, ich möchte Schönheit generieren. Ich möchte nicht nur ein Zahlungssystem, sondern ich möchte auch Schönheit, weil das ist wichtig. Darum sage ich, ich möchte gerne, dass der Hash mit vier Nullen anfängt. Das sieht einfach viel schöner aus. Und darum muss ich da lang, so lange basteln, ich muss jetzt da so lange ausprobieren, bis ich da unten, es ändert sich immer, seht, ein 7, ein 8 geht auch nicht, so lange ausprobieren, bis da unten die vier Nullen kommen mache ich nicht selber, ich sage am Computer und da habe ich Tasten gemacht, wo ich drauf drücke und dann tut es da alle Zahlen ausprobieren, bis da unten 4 0 sind. Ich drücke den Knopf, mein Arzt hat es schon herausgefunden. Schon bei dieser Zahl hier ist da unten 4 0. Das habe ich schön generiert. Ich brauche das auch nachher, um damit zu spielen. Also, zusammenfassend, ich habe etwas, was ich Quersumme mache. Wenn ich da irgendetwas ändere, verändert sich das und ich will da 4 0 haben. Das ist wesentlich. Jetzt äh, gehen wir zum nächsten Schritt. Jetzt mache ich eine Kette von diesen Blöcken. Ich sage, gut, ich hänge, da ist der Block Nummer 2, da ist der Block Nummer 3, das Konzept bleibt sich gleich. Ich habe da irgendein Datum, das ich reinschreibe, ich gebe jemandem Geld, da, habe ich, da schreibe jemand anderes, gibt jemand Geld und das muss immer vier Nullen geben. Jetzt habe ich aber noch ein Feld mehr drin. Jetzt sage ich da, ich will diesen Block mit dem verknüpfen, darum ist es eine Kette, darum ist es eine Blockchain. Ich sage, ich tue da nicht nur die Blocknummern, das was ich damit spielen damit, das Datum die ich nicht aufschreiben im Milchbüchli, sondern ich will auch noch den Hash vom vorherigen Block rein tun. Was hat das für, für, Konsequenzen? Wenn ich jetzt da etwas reinschreibe, äh, keine Ahnung, äh, ich tue da diesen Block äh, reinschreibe, ähm, Toni so, tue eine Mine, dass er grün wird, habe ich ihn gemeinet, dann sagt er, gesehen, jetzt nimmt das da und tut es da her, jetzt habe ich da 4 0, jetzt muss ich da auch meinen, da habe ich keine Daten drin, jetzt tut er da rechnen. lang rechnen, hätte wieder auf 148'000 gehen und da schreibe ich vielleicht noch schreiben, äh, äh, Markus, dann muss ich da auch rein. Das Wesentliche jetzt ist, weil die miteinander verhängt sind, wenn ich in meinem Milchbüchlein irgendetwas verändere, wenn ich aus diesem Toni da auch nur das I wegnehme, was passiert? Der Hash ändert sich, die Schönheit geht verloren, man hat keine Null mehr. Das könnte man noch damit leben, aber schlimmer ist, die Verknüpfung geht nicht mehr. Und das ist absolut zentral. Das heißt, ich mache aus dem Toni, äh, Toni mache da ein Y. Das heißt, das wird jetzt rot, ich habe da kein, nicht mehr 4 0. Das dann nimmt es automatisch da Und Das sehe ich da auch, weil es da geändert hat. Aber wenn ich da nichts ändere, habe ich da auch keine 4 0 mehr. Die ganze Kette wird rot. Und ich muss nur zu hinterst schauen. Ich muss nur zu hinterst schauen, ob es da 4 0 am Anfang hat zu wissen, ob irgendetwas verändert hat oder nicht. Und das ist eine wahnsinnige äh, äh, intellektuelle Ingenieursleistung, dass man kann sagen ich muss im Milchbüchlein nur auf die untersten Ziele schauen, ob irgendjemand, äh, äh, mein Nachbar gesagt hat, er hat 5 Liter Käse gebracht statt 4. Also das ist ganz, ganz zentral. Das ist die Kette und die kann nicht auseinandergebrochen werden. Das ist jetzt alles sehr vereinfacht, aber als Konzept finde ich es gut und wichtig. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt sagen wir, das ist die Kette da, die wir haben jetzt, das bin jetzt ich, der Anton. Dann haben wir aber noch jemand anderes. Haben wir hier unten noch der, äh, die Barbara B. Wir haben alle die gleiche Kette. Wir sind dezentral verteilt. Wir haben alle das Milchbüchel und kopieren das permanent. Und jetzt kann ich auch wieder hier sehen, jetzt gehe ich da noch ganz ans Ende von dieser Kette. Wir haben beide die Kette, die ist jetzt gemeinet, das hat überall 4-0, ist alles schön, wir haben Ästhetik. Wenn ich jetzt da etwas ändere, dann wird das rot. Und noch wenn ich das meine und gelb weiß mache, äh, grün, <laughs> noch wenn ich das meine, ah, ihr seht das nicht, jetzt ist es grün geworden, genau. Dann sehe ich, okay, mir jetzt zwar alles grün, aber weil der Hash hier der hört mit EA auf und der vorher hört mit 35 auf. Also auf der, wenn ich an einer von dieser Kette beschisse und noch wenn ich nach meine, dann sagen alle anderen in einem Moment, wir sind 51 Prozent und wir haben EA und du hast äh, 31, du hast nicht recht. das ist das Konsenskonzept, dass man sagt, dadurch, dass alle das Milchbüchlein schauen und dadurch, dass man in den letzten Zielen schauen kann, ob jemand vorher etwas beschissen hat, können wir jetzt auch sagen, noch wenn er gemeint hat und Schönheit in den letzten Zielen hat, weil wir ganz viel sind, tun wir uns gegenseitig kontrollieren. Das heisst, dadurch, dass alle daran mitmachen, gibt es den Konsens. Jetzt kann man sagen, ja gut, wieso soll ich das überhaupt machen? Wieso soll ich ein Milchbüchlein führen? Das ist nachher das ich muss jetzt die Leute einen Anreiz, den Leuten einen Anreiz geben, <clears throat> dass sie das Milchbüchlein führen. Schauen wir da rein. Grundsätzlich ist es so, dass man in diesen Daten nicht schreibt, es ist eben nicht das Milchbüchlein, wo, <clears throat> wo drinnen steht, oder es ist nicht das Bankkonto, wo drinnen steht, der Toni hat 35 Dollar, sondern in diesen Büchlein steht nur, wer wem was gibt. Also ich gebe 25 Dollar von dem daher oder ich gebe da 97 Dollar von hier daher. Das tut man dokumentieren. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, hat der Tars überhaupt 25 Dollar? Hat sie das überhaupt? Und um das zu dokumentieren, macht man so, dass man sagt, Das Rechnen, das Minen, das hat er gesehen, das geht lang. Im Bitcoin geht es noch viel länger. Und es braucht ganz grosse Rechenleistung, um das wirklich genau herauszufinden. Und alle in diesem Netzwerk, alle, die so einen Node am Rauf haben, alle, die, die, die das Milchbüchlein führen, die sind da am Minen wie verrückt. Und der Erste oder die Erste, die die 4 0 hat, hat gewonnen. Und die kommt 100 Dollar über. Sie kommt nicht 100 Dollar über, sondern sie kommt Bitcoin über. Und so kann ich zurückverfolgen und schauen, ob der andere, der jetzt das Minen gewonnen hat, das war jetzt der Erste im ganzen Ding, er hat 100, dann darf er ihnen 10 geben. Das ist das Konzept von Blockchain. Und darum gibt es überhaupt den Anreiz, dass ich anfange rechnen, weil ich will schnell meine, dann komme ich Bitcoins über, dann habe ich gewonnen. Und alle anderen, die nachher gesehen haben, oh, <clears throat> da hat einer schon das Blöckchen gemacht, die tun nicht an ihrem Blöckchen weiterrechnen, sondern sie sagen, bis ich mein Blöckchen gefunden habe, hat der schon wieder das nächste gefunden. Und immer die längste Kette gewinnt. Das heisst also, dann fange ich auch gescheiter an. Nehme ich den, kopiere den, tue den in mein Büchbüchlein rein und dann kann ich weiterrechnen, dort, wo wir verblieben sind. Äh, das ist eine ganz vereinfachte Version, wie Blockchain funktioniert. Das ist unter anders.com äh, slash Blockchain. Äh, Gibt es auch ein Video dazu, finde ich als Verständnis sehr äh, äh hilfreich. Also grundsätzlich ist es so, es ist ein Milchbüchlein, alle führen das Milchbüchlein. Man kann nur beschissen, wenn man 51% ist von den Leuten, die die Milchbüchlein führen. Und ich kann nicht hinterher etwas beschissen. Oh. wie gesagt, ich kann damit Transparenz generieren. Alle können schauen, wer wem was geschickt hat. Aber die Frage ist, ist wunderbar, aber wer will das? Transparenz ist gut, aber äh, die Confidentiality, äh, äh, also das Vertrauen, ist eigentlich etwas, was unser Business am Laufen hat. Und darum glaube ich eigentlich, es geht einen Schritt weiter, als Baldassar Glättli heute Morgen gesagt hat. Ich glaube nicht, dass, oder ich befürchte, nicht, dass das politische Strukturen, die, Revolu die, die, die Machtsachen von Google und Amazon, glaube ich nicht, dass die sich regulieren können. Ich glaube, es braucht eine Revolution. Ich glaube, es brauchen die User müssen das in die Hand nehmen, um eine Veränderung zu bewirken. Und, und man kann das machen mit eben Transparenz generieren äh, und, und sagen, es gibt Alternativen. Und dadurch, dass eine Gemeinschaft kann entscheiden kann, das ist unser Wert. Wir definieren, was wir als Wert sehen, äh, ist es relevant. Äh, noch schnell, ID 2020, e da geht es darum, dass die UNO gesagt sagt, wir 2020 eine idee für jede Person auf den Mensch. Natürlich sagt Google, ich weiss, wer du bist. Facebook sagt auch, ich weiss, wer du bist. Es ist die Frage, wollen wir das als ID-Lösung für, für, für, für unsere ganze Welt? Es gibt von Ethereum jetzt, äh, einen Test gegeben, in in Syrien, wo sie ID-Lösung und Essensverteilung gemacht haben mit ähm, Ethereum-Lösung und Iris-Kern. Ist auch die Frage, ob es gut oder schlecht ist. Aber, und das ist zentral, es findet statt. Äh, was wir gemacht haben, ist, das ist schon vor äh, 445 Tagen, also bevor die Leute Blockchain und, und Bitcoin nicht geredet haben wir äh, gesagt, wir wollen ähm, Eben, Community von unten auf. Wir definieren, unser Wert ist der Film. Wir haben einen Film gemacht und finanziert mit Blockchain äh, äh und, und haben auch schon Preise gewonnen. Und dort war das Konzept dahinter, also gut, ähm, eine Gemeinschaft entscheidet über bestimmte Werte. Die kann man mappen auf Blockchain. Das heisst, es ist ein globales Projekt. Warum haben wir es gemacht? Wir haben das Gefühl gehabt, es ist ein guter Use Case für Blockchain-Anwendungen äh, zu, bringen. Warum? Weil im Filmbusiness hat es ähm, traditionell ganz viele Intermediäre. Man hat bis zu 15 Leute von, von Anfang bis zum Schluss, die jeweils etwas rausnehmen. Und, und es ist äh, äh finanzrelevant, es ist ein ganzes Ökosystem drumherum. Umgekehrt hat das Filmbusiness auch grosse Probleme. Äh, es ist am Zusammenbrechen, wer muss für Content zahlen, wie kann man Content sichern, etc etc. Äh, der Film ist äh, unter anderem mit Matto Camp von Carlos Enriquez, ist zweisprachig auch. Wir haben äh, in Australien und in der Schweiz und wir probieren auch das ganze Ökosystem drumherum machen, um Blockchain-Lösungen zu testen. Und äh, wir haben das auch als Kulturprojekt gemacht, aus verschiedenen Gründen, unter anderem auch, um zu sagen, na gut, wenn es schief geht, hat es nicht die Wertigkeit, wie wenn eine Wahl schief geht. Oder? Ich persönlich habe auch die, die, die Überzeugung, dass Kultur einen größeren Einfluss hat auf die Menschen und, und auf, auf, äh, auf Gesellschaft als, ähm, als, als News von, von Newsportalen äh, oder so. Und, und darum liegt mir das am Herzen. Eines von den Applikationen, die wir darum gemacht haben, hat der erste Smart Contract für die UNICEF programmiert. Da ist es darum gegangen, dass wir gesagt haben, ähm, äh, mehr machen Smart Contract. Die ganzen Auktionshäuser, die sind auch in Transparenz. Wir wollen Transparenz probieren zu schaffen im Auktionsprozess. Ein Smart Contract programmiert auf Ethereum, wo transparent kann sehen wer wenn was bietet. Und da kann man nicht beschissen. Also, man kann immer noch beschissen, wenn man sagt, ja, ich habe eine Lösung auf dem Handy, dann muss man sagen, ja, das Handy gehört nicht mehr, es gehört Google oder Apple. Also, ich, ich will nicht sagen, es ist die Lösung für alle Probleme, aber der Prozess ist viel transparenter als irgendein äh, äh, Ricardo-Prozess oder so etwas. Dann haben wir das gemacht. Wir haben das Poster versteigert. Nummer eins ist eine Künstlerin, die ein Poster gemacht hat, limitierte Aufgabe. Nummer eins haben wir versteigert mit diesem Prozess. Der Nettogewinn ist zu UNICEF gegangen. Und das Poster, das wir gemacht haben, das war der zweite Use Case, gewesen, haben wir Provenienz-Tracking gemacht. Blockchain-basierte Provenienz-Tracking. Das ist ein weiteres Problem im Kunsthandel, äh, wie dort ist auch Transparenz ist ein grosses Thema, es will es leider niemand, aber wir können mit Blockchain-Lösungen Transparenz garantieren im, im, Kunstspray und wir können auch sagen, das ist mein Poster, ich habe das gekauft, ich habe einen Token, der zu diesem Poster gehört. Wenn mir das gestohlen wird, dann gebe ich den Token nicht weg, dann ist der Token aber wieder. Das heisst, wenn ich das verkaufe, gebe ich den Token mit, dann gehört es dem neuen äh, oder der neuen Besitzerin und nachher hat jeder Token und Sponsor, nur wenn Token und Sponsor zusammen bei einem Menschen sind, gilt es als Besitz und sonst nicht. Also das heisst, ich kann physische Sachen locken und ich kann Diebstahl verhindern oder, oder einen äh, Fake-Besitz behaupten. Äh, eben Grund, äh, das habe ich gesagt, ganz viel. Äh, Ein Anliegen von uns war schon noch, wir wollten eigentlich, dass wir Blockchain einfach brauchen. Im Idealfall haben die Leute eines von diesen Billets, äh, sie schauen viel und merken, oh ja, Blockchain braucht. Äh, wir haben ein Ticketing-System gemacht um Blockchain herum. Äh, weiterer Vorteil an unserem Projekt ist, <laughs> Äh, ein Filmticket ist juristisch ganz eng definiert in der Schweiz. Es gibt einen Bundesgerichtsentscheid über ein Filmticket, wo, wo genau beschreibt, was das ist. Ähm, das heisst, wir haben eine gewisse regulatorische Sicherheit. Es ist eine grosse Herausforderung, was darf ich machen, was darf ich nicht machen, weil die Blockchain-Sachen so viele Möglichkeiten anbieten. Eben, ich kann ein Ticketing machen, ich könnte äh, äh ein Marketing machen, ich kann Airdrop machen. Wenn, wenn du das Ticket hast, kann, ich meine Partner Betty Bossi, kann dir gratis ein Lötchen geben. Schenk das, <laughs> ja. Äh, äh, ich kann Gewinnausschüttung machen machen. Das Billett wird gehandelt auf Börsen, dezentral. Die Börse kann niemand abschalten. Das ist, das ist nicht eine Firma, wo, wo ein Staat kann kommen und sagen, schaltet den Rechner ab, ihr handelt illegal keine Kinotheken. Das ist dezentral auf der Blockchain werden. Die, überall auf der ganzen Welt wird die Börse mitgeführt. Die Börse kann niemand abschalten. Das wird dort gehandelt. Und das ist, das ist ganz krass. Äh, man kann ah, fast alle Finanzlösungen und wahrscheinlich aber noch viel mehr, wo man noch nicht daran denken machen Ich kann das auslehnen und komme Zinsen dafür über. Ich habe es auch nicht ganz äh, verstanden. Aber alle Finanzdienstleistungen kann ich jetzt mit einem Kinoticket machen, wenn ich will. Und ganz zentral, wir machen jedes Jahr ein Projekt. Nächstes Jahr haben auch wieder Community organisiert. Die Leute können Vorschläge machen, sagen, ich möchte gerne viel machen, ich brauche so viel Budget. vom Geld, das wir im Crowdfunding organisiert haben, finanzieren wir die nächsten Filme. Mit dem Kinaticket kann ich stimmen. Ich kann Abstimmung machen, Blockchain-basiert, da kann es niemand bescheissen. Das können dus alle reinschauen. Das ist absolut, äh, eh, äh, eh, eh, ich finde das lässig, weil Power back to the people. Ich habe Kontrolle oder meine Gemeinschaft kann entscheiden, was ich wie abbilden will. Das ist die Möglichkeit. Nou, Dann die Frage ist, ja, ist es nachhaltig? Das ist eine Nachhaltigkeitskonferenz. Grosse Frage. Es, ist sicher mal schlecht im ökologischen Sinn, weil, weil da Oh, Milliarden von Rechnern einfach rechnen. Die Blockchain-Community sagt, das Problem haben wir gelöst, wir haben Sharding, wir haben Skalierbarkeit, das wird dann nachher mit Staking, also das Problem ist gelöst in drei bis vier Jahren, ich weiß nicht, bestimmt, äh, ich glaube und hoffe eigentlich schon. Und da kommt jetzt noch eine Premiere, ich bin gerade fertig. Ähm, ich darf das ab heute offiziell sagen, und das weiß noch niemand, und die Medien wissen es erst ab Montag, aber ab heute ist es offiziell. Ähm, wir machen ein, äh, ein Blockchain-Projekt für Greenlist. Äh, Greenlist ist äh, IUCN, das ist äh, die, eine der grössten globalen äh, äh, NGOs, die hat unter anderem die UNESCO, die machen die GreenList List von der Endangered Species und es gibt jetzt ein neues Label, das heißt Greenlist und dort machen wir ein Blockchain-Mapping. Da geht es darum, genau die Probleme, die NGOs haben. Transparenz, globale Trust, äh, Trust äh, wie sagen wir, Vertrauensproblem. All diese Sachen werden wir probieren äh, mit äh, Blockchain zu lösen. Ich sage nicht, dass wir es können, aber wir arbeiten daran wie verrückt. Und es ist wahnsinnig innovativ und mutig von so einer grossen globalen Institution zu sagen, das probieren wir, das wollen wir aus. Wir stehen für Transparenz. Und, und eben, ich, ich glaube, NGOs können das vielleicht noch ein bisschen besser als andere, auch wenn sie sich damit selber abschaffen und weniger wichtig machen. Oder? Weil dort kommt die Digitalisierung dann extrem ins Kicken, wenn, aber, aber sie sind dabei und machen das. Äh, IUCN Greenleaf Standard Token ist, ist äh, die IUCN hat heute etwas auf ihrer Webseite und am Montag ist die, äh, ist die Presse ähm, äh, parat. Zusammenfassung, äh, Blockchain ist für Wert das, was Internet für die Informationen ist. Also alles, was das Internet mit Informationen hat ermöglicht auf der Metaebene, kann Blockchain machen mit allem, was Werte sind. Und mit Werten meine ich jedwelche Werte. Also es, es, es, es, es kann Vertrauen sein, es können Daten sein, ich kann entscheiden, über welche Daten ich wem geben Mit Blockchain-Lösungen kann, kann, ich, so Sachen machen. Es geht darum, es ist programmierbar und dort kommen natürlich ethische Diskussionen wieder. Der DAO-Hacker, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt hat, wenn man sagt, Code ist Gesetz, wir vertrauen Prozesse und Algorithmen, wenn jetzt das schlecht ist programmiert wurde. Und das ist passiert vor einem Jahr. Hat etwa 180 Millionen generiert, das ist so schlecht programmiert, dass man 60 Millionen davon rausnehmen konnte. Und die Community hat ursprünglich immer gesagt, der Code ist gesetzt. Hat jetzt der, der die 60 Millionen hat rausgezogen hat, Unrecht begangen? Wenn die Gemeinschaft eigentlich sagt, der Code ist gesetzt. Hat der, der das programmiert hat, eine Verantwortung? Müssen wir damit leben, dass schlecht programmierter Code einen Einfluss hat auf uns. Und dort hat sich die Community auch gespalten und es hat sich nachher einen sogenannten Fork gegessen. Also da kann man ganz viele Fragen auf uns zu. Ich persönlich wünschte mir, je mehr Regulationen das man hat, oder je klarer, umso besser. Es ist eine disruptive Technologie, aber es ist ein grosser Regulationsbedarf. Ich weiß nicht, ob es eine passende Rechtslage gibt oder nicht. Für Sachen gibt es eine Rechtslage, für andere nicht. Ähm, es ist sicherlich ein Hype. Umgekehrt glaube ich fest daran, dass die Early Adopters wirklich einfach einen Vorsprung haben, weil sie Technologie kennen, weil sie schon mal eine Million verloren haben, weil sie es über den Pi mit einer falschen Adresse oder was immer. Äh, äh also, <laughs> das passiert alles. Und die Schweiz ist ein globaler Hotspot. Eben, Ethereum ist die Foundation in Schweizerland, es gibt das Crypto Valley in Zug. Ähm, und ich habe hier eben die china tickets und dort noch ganz kurz, ich habe noch zwei Minuten. Ja. Äh, da ist auch äh, das Thema Paradigmenwechsel, oder? Ist es eben dezentral, Power Back to the People, oder gibt es das ganze zentralisierte, äh, Google-mäßige? Und das ist bei uns auch im Team ein grosser Schritt. Wir haben auf der Rückseite ist nichts anderes als ein Wallet, ein, ein Blockchain-Wallet. Das ist eine Adresse, eine öffentliche, das ist eine private, die kann ich aufkratzen und dann kann ich, habe ich Kontrolle über die Adresse. Da ist ein Kinoticket drin, da ist ein Stimmzettel drin, äh, vielleicht gibt es mal eine Aktie, das weiß man alles nicht. Und auf der Vorderseite ist ein ganz normaler QR-Code, den ich scannen kann. Und wenn ich das scanne, dann bin ich der Falle. Weil dann weiss ich, wer du bist, muss E-Mail abgeben, ich weiss, wo dein Handy wohnt, alles, oder? Und es gibt aber auch Leute, die sagen, ich will das. Ich will ins Restaurant gehen und können schauen, wer hat den Film auch gerne. Oh, super, ich kann mit dieser Person reden. Also, es gibt ja Leute, die die Daten auch gerne teilen, wenn sie, wenn sie Vorteile davon haben. Die Fragen sind alles nicht geklärt. Das Handling ist schwierig, der Film hat super Erfolg. Also, wir sind Indie-Film, das darf man nicht vergessen. Wirklich Indie unabhängig, Mikrobudget. Wir sind eingeladen an Festivals. Also wir haben die Premiere am 15. November in Hollywood. Nicht bei den Oscars, aber immerhin beim Independent Festival in Hollywood. Wir haben schon zwei Preise gewonnen, einen in Amsterdam äh, und der weiß ich gar nicht. Also, die Leute, die Leute wollen, das wissen. Wir werden eingeladen an die Festivals zum Blockchain-Vortrag halten, weil das Filmbusiness ist extrem disruptiv. Und die suchen das auf und die wollen wirklich, oh ja, da passiert etwas. Ähm, genau. Und eben IUCN ist auch da. Wie gesagt, ich wünschte mir mehr Relation. Die dürften alle beim Rausnehmen, dürft ihr das aus dem Marketingbudget, äh, ich habe das abgesprochen, eins von diesen Kitan-Tickets mitnehmen. Wenn ihr mir eure Visitenkarte anlädt oder, oder twittert, oder müsst ihr nicht, aber ich wünschte mir das wäre schön. Könnt ihr da eins nehmen. Und äh, darf ich jetzt bitte abschalten und dann gebe ich das Wort der Frau Professorin Miriam Ecken von der Uni Bern.